yağıyım Takin seni buldum aşinayım Cismin bile canir fidayım Bilmem nidir muradır ağıyım Yetkir ko'zim uzra ochqonim kuydi zaman ichra bu gadoyim beni men andalibim Mabeste künye Nisa avru seçin du tau katın bağır Al-Qur'an. Dostlusan eylesen bahona Bir yakşı haber yazıp nişana Divaniga eylesen ravana Can payg'ambardin qilayin bir rivoyat sığınsam bir yaratgan ul xudoga salovat aytayin ul mustafoga Saplay saralgan Neçe sözler tilimdin Cavri bulganay İşitken bendenin hak yavru bulganay Kulak salgın kişi bana avzar bulmaz Medine'de yediler şavi alem Kıdırmak arzusun eyle boşaldı Medinədə var ikən kafribət Ana səyyadlıq irkən u aldət Tuzak kurmak idi ki kafir Muhammed Kürdü Ramana Resulullah dedi söyle ey hayvan Kiyik söylep tili buldu faravan Munavcat aytıban yığladı ulzar Beni öldürmesinler üç balam var kalmasınlar Üç balam yaş Alarını bakar yok kavmu kardeş Cevap versen barıp alarını görsem Rıza ulaşıp gelip sonra da ölsem Resulullah dedi sen yadına söyleyip Yübargin sen bunu ahırını közlenip Varım asman dedi seyyad boşaldım Özüncə oldu ki, gə eyləmərəm Kəpil bolsan kiyikni yazdırurman Kiyiknin ornığa bay Eğer çekilmese havlun bilirsen Kiyiknin ornuna özün ölürsen Resulullah bu sözge razı buldu boyniga saldım. Tutup aldın beni seyyadu aldım, Kepil buldum bana ul alem Bana ulan Kürge kürermiş Mao Bolu'da oturtamıyor yolda arabamla Gözüdün yaş akızıp dağlar Keçikti, kilmedi, havluktu seyyad Resulullah dedi, ölme kim izran Resulullah'a bakıp kıblağına şuldum Münacat eyledi ul şahi avlanı ayağına baş Bu hikmetli körüp kapır alardin Kelime aytıban kattı dinidin Senin din hak erken ya Muhammed eğer emreylesen kılurman hizmet Günah din tükülüp buldu Müslüman Eğer ummat bulsan sen kılma erman Eğer ummat bulsang canu tilingdin Salavat aytıbam koyma tilingdin Uk sana beyanı buldu tamamen Işitken okugan أيلرا ما